¡Viva Jesús! Feliz fiesta de Santa Margarita María Alacoque. En este día quiero dar la bendición del Señor. Que las bendiciones vengan directamente del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes y con, tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa Margarita María la ruega, ruega por, nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos, confío.